чтобы подключить Wi-Fi через МТС модем нужен нужно два адаптера вот таких короче это значит роутер а это адаптер. У адаптера вот был такой диск еще. Программу я уже поставил. Эту. Эти программы я скачал из интернета. Вот они. Одна, значит, 10 мегабайт, вторая 21. И та, и эта, короче, нужные программы. И потом, значит, включаю, включаю Enter. Вот тут пишет, что там это устройство не опознано. USB адаптер. Вот там тогда загорается, что появилась точка доступа. А потом уже здесь просто там в телефоне или где в настройках выбираем Wi-Fi настройки и тут включаем значит включено. Вот там идет настройка. В общем, понадобится, значит, два вот таких этих устройства. А с одним устройством ничего не получается. Вот. И тогда тут уже вот этот вот Connect Manager. Вот он уже показывает нам сигнал, что идет, значит, там связь. Через... Ну, если по кабелю, может быть, там и не, не обязательно э, вам будет иметь два этих. А здесь нужно два этих, короче. И точка доступа. У вас получится связь. Значит, вот это вот вторая программа. Thank you. Ну и все. Всем пока.